Astăzi este despre a dărâma și știi ce vreau să dărâm? Vreau să dărâm convingeri, mai ales cele care mă limitează. Ideea este că mi-a venit uh, inspirația de la faptul că m-am gândit o convingere care te limitează este ca un zid pe care cred că e bine să-l dărâm. Și m-am gândit că uh, să-ți aduc aminte, de exemplu, poate fi o convingere limitativă că nu poți să te vindești decât cu doctori și medicamente. Eu personal am avut-o și am reușit să scap de ea. Așa cu uh, chestia asta, sunt în plin București la Unirii, m-am descălțat și mă plimb prin iarba verde și vreau să dărâm convingerea că dacă te plimbi desculți pe la Unirii, ești nebun. Așa că a dărâma cred că este a înlocui uh, ceva vechi cu ceva care poate te ajută. Tu ce părere ai? Ceau!